tractes de favor a i de la família Cotino, de les empreses de la família del senyor Juan Cotino. Així sempre és guanyant el Partit Popular. La família Cotino és una guanyadora neta, perquè clar, rep molt més del que aporta, i els paganos som nosaltres, els ciutadans i les ciutadanes, les persones que hauríem de tindre uns polítics en qui confiar i que se troben davant un gran escàndol de corrupció, davant d'una organització creada per a delinquir que durant 20 anys com a mínim està acreditat documentalment que ha funcionat com una maquinària criminal. El senyor Barcenas diu que sí, que sí, que, que el senyor Cotino va anar i va donar 200.000 euros al senyor Álvaro La Puerta, que en aquell moment era el tresorer del Partit Popular. Tenim l'apunt comptable en el quadern, tenim la declaració de Barcenas i també tenim l'ampliació de querella que ha presentat Izquierda Unida, perquè així no feia ningú res. Està passant el temps, la Fiscalia no actuava, i semblava que podien començar a prescriure tots els presumptes delictes. Izquierda Unida ha assumit la seva responsabilitat, va presentar una querella el mes de febrer, una querella per la qual el senyor Bárcena està en la presó, perquè si no encara estaria passejant-se per ahí i burlant-se de la gent. No hay en esta Cámara ningún partido que esté en condiciones de dar lecciones de nada al Partido Popular. Ni lo están ustedes, señores de Izquierda Unida, copartícipes de las alimañas en Andalucía o de haber soportado alcaldesas como la de Manilva, comunista, después de ver lo que hemos visto. Ni están en disposición de dar lecciones a nadie, ni se las vamos a permitir. No están ustedes en disposición de dar ninguna lección al Partido Popular, que es un partido honrado. Sus miles de concejales y alcaldes en la Comunidad Valenciana, sus altos cargos y los diputados de este grupo parlamentario, mírenlos bien, son personas honestas, comprometidas con esta tierra y honradas. Ustedes ya no saben qué hacer para alcanzar el poder y todo les vale. Acuso a la izquierda de esta comunidad de falta de responsabilidad, de usar la calumnia y la mentira como discurso político, de ser ambiguos con el respeto a la justicia, de obviar la decencia, de ser incapaces de pedir perdón o rectificar aun sabiendo que han hecho un daño irreparable a, a personas honradas y decentes. Vostè puja així i ens fa una perorata sobre la honradesa del seu partit i sobre que no podem donar-los lliçons i comença a confondre, a mentir, com és habitual. Vostès diuen artimanyes d'Andalusia. Jo no sé molt bé a què se refereix. Lo del Seros, l'altre dia ho dia la senyora Elisa Díaz i li dia jo que tenia falta de cultura política. Perquè lo del Seros d'Andalusia, que és un problema de corrupció ben gros, no correspon a la etapa en la que Izquierda Unida està al govern d'Andalusia, correspon a la legislatura anterior o a les legislatures anteriors. És més, li vaig a dir, hi ha hagut una comissió d'investigació, una comissió d'investigació que allí sí que se va aprovar sobre els seus d'Andalusia, i sap quin grup la va demanar? Izquierda Unida. I sap com es va tancar aquesta comissió? Amb unes conclusions pactades pel Partit Popular i pel Partit Socialista que va votar en contra d'Izquierda Unida perquè no van voler entrar al fons de la depuració de responsabilitats polítiques. En segon lloc, Manilva, alcaldessa imputada i expulsada d'Izquierda Unida. L'alcaldessa d'Alacant està expulsada del Partit Popular la alcaldesa de Novelda está expulsada del Partit Popular. El alcalde de Castelló està expulsat del Partit Popular. Els diputats i diputades imputades que ne són un grapat estan expulsats del Partit Popular. La de Manilva sí, així aquells lliçons sí que li podem donar, senyor Sánchez. Moltes lliçons li podem donar al partit polític que més imputats per corrupció té en tota Espanya.